vamos a morir. Amigo, todos, todos, todos vamos a morir. Sí, dejaremos de respirar. Nuestro cuerpo dejará de funcionar. ¿Lo sabías? Sí, es una fantasía. ¡Tu alma! Un día, tú, al igual que todos, vas a morir. Jesús, vas a morir. Dios, vas a morir. Te espera el llanto y el rechinar de dientes en el infierno eterno. Amigo, tú vas a morir. Durante los días que vivas, vas a morir. Todos vamos a morir. Estoy viva. Vas a morir.